مجنون شیدا نغمه اردمو یو ارصافت ای حافظ کی بز مخلقه سالدین قیامت ای حافظ Bu nağma irdimü yok irsafat ey hafız Ki baz mahlıra sandin kıyamat ey hafız Dul üstün aldı unin kuş sen salamat bu Yer yetki elge tariqi salamat ey ul Ulustun oldi uni yuhush salamat salomat bo'l gar yetdi elga tariqi salomatli hofiz bu nag'ma erdimu yo'q ersa ofat ey hofiz ki bas mahlga solding qiyomat ey hofiz Adnan'la yırtılır Birisi afet değil hafız Gitmez mahlığa Sol dinti almak değil hafız Niçe ki inanman girir müstakim ulahnin kız Veli ilgin olur istikamet بیهوش ملکده تپای اقامت ülkedime Kurda topsa yoningda iqomat ey hovuz Ne hush mulkida topmay iqomat ulkidima Kurda topsa yoningda iqomat ey hovuz Bu nag'ma erdu yo'q ersa ofat ey hovuz Ki basmahlığa saldın kıyamet ey hafız Bunarına yırduyup bir safet ey hafız Ki basmahlığa saldın kıyamet ey hafız يوم كيف حافظ ولما ابنه يقص أعزائي حافظ شي بس مخلوقة صلت قيامتي حافظ كي بس مخلوقة صلت قيامت اي حافظ közingə yar Ocean Paulus dualdan kavmesun Taabet cümlemsine Paulus dualdan kalmasın Hahu lütfiyet, hahu cebrit şebrit Hahu perva eylemeyin Meyli meyli zar künüm İlticadan kalmasın Meyli meyli zar künüm İlticadan kalmasın اسمي مؤنس وفاء بزمي أرى كل اسم اسم مؤنس وفاء بزمي أرى ناز غمزن kenduri şiirin sadadan kalmasın Naz gamzenkten kalmasın istese intizori tiri durman müpteladan kalmasın intizori tiri durman müpteladan kalmasın şiirine çüsti tetabbu eyledim ip bertevi شیرین چستی تتبو ایلدم ایک پرتویه بو غزل هم تا ابد حسنی زیادم kalmasın Bu gazel hem ta abad Hüsnü ziyadan kalmasın örgüler Malum emas Havlu perişanım benim Hiç kime malum emas Havlu perişanım Kul hasta köylüyüm niye bugün gün Kildi hana oğlum niye sorab Buluşuk niye benim kamilim benim Mevç kursun kar bana Deştim Şaban'dır tanır Asab İbn-i Hiyavdik Ali kimler bu mesele Asab İbn-i Hiyavdik Ali kimler bu mesele Ta ki bil kısmı getir günce Süleyman'dır tanır Süleyman Görten'in Nerede zünnar kaptan şeyh Sen aldır tanır Boynuna zünnar kaptan şeyh Sen aldır dilga tushsa avvalo jon o'rtanur ohu ah, majnundir hamma kufu biyobon o'rtanur دلم kim Dilbaral sendin bulam kim Mende bordur kimde bağrı yavrum Furqatingdin bu alam kim Mende bordur kimde bağrı yavrum مزرعی عیشم تکر میگر سمومی آخ دیر یکسا باشتن مون چغم کیم من ده باردر کین ده باره یا I'm Kim. mar. yaman yazmış Ey peskin takdirin ey dost Ravan yazmış, ravan yazmış Peskin kısmetin ey eyvah Yaman yazmış, yaman yazmış Altın gümüş dünya Oğlum oğlum güçlerik kırlan, Takıp yavmini kepkiye Saman yazmış saman yazmış Takıp yavmini kepkiye Saman yazmış saman yazmış dostu qamchini otiga yana kim oqizib yoshir fulon yazmış fulon yozmish boqib husniga to'ymaysan go'shkarlar so'z aytolmas yana kimga zahar zaqqum zabon yozmish zabon yozmish olmuş Yana kimga zahar zabkum Zabon yozmish, zabon yozmish yazmış Asar yazmış Kızım bilmey bu dünya gelsen hep üstün yürer kimse Yumup küssün lahat namlı Mekan yazmış mekan yazmış olup kuşyar baba Rustem Elen pes iki yanga bak sınav birleşine takdir Davan yazmış davan yazmış Sınav birleşine takdir Davan yazmış davan yazmış Ey kayskin takdir verin ey dost Ravan yazmış ravan yazmış Kays kısmetin eyvah Yaman yazmış yaman yazmış Kays kısmetin eyvah Yaman yazmış yaman yazmış anlatılgan shirin so'zingdir ko'rdim yuzingni alhamdulillah bandang irmanay vallohu billoh shomu saharlar men senga shay banyak